ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုးအပေါ်မှာ E တွေပေးမယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးလိုက်ကြည့်တော့တခုမှမဟုတ်တခုမှမဟုတ်တခုမှ affecting မဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ထဲမှာ proven ကဘာပဲကြံလဲဆိုရင် lifestyle ရဲ့ vitamin E ရဲ့ bio glutamathione ရဲ့ဒါပဲကြာတော့အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုရင် asymptomatic ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ nephraldy stage မှာ metabolic risk factor တွေပဲရှာ lifestyle ပဲလုပ်ဒါပဲလုပ်ပါ နော်တကယ်လို့ ALT တွေတက်လာတဲ့ abnormal liver enzyme တွေဖြစ်လာတဲ့ NASH လို့ထင်လာတဲ့ဆရာတို့ five usage ရှင်းရှင်းလိုက်ကြည့်ပါအဲ NASH မှာတော့ဆရာတို့စေကူကိုလိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါရီကရှင်းပြထားတာပါဒါရီက treatment နေပါဆရာအဲ lifestyle ပေါ့ energy restriction လုပ်မယ် coffee consumption ကိုနဲ့နော် coffee တောက်ရင်ရောဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေကိစ္စမရှိပါဘူးသူကအစားအသောက် macronutrient composition တွေကျွန်တော်ထားမယ် fructose ဆိုတော့တက်နိုင်လောက်ရှောင်မယ် alcohol ကို ယောက်ျား30 gram မိန်းမ20 gram daily တဲ့မကြွအောင် physical activity ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမှာဒါတွေဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲလွယ်လားလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်ပိတ်ကုန်ပါကျွန်တော်လည်းပိတ်မယ်ဆရာကြီးလည်းပိတ်မယ်နှစ်ယောက်ဆုံးပိတ်ပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဆုံးအကုန် theory ရေးအရေးကြိုးတောက်ထားတာလုံးဝမလွယ်လို့လွယ်ဘူးဆိုတော့မလောက်အောင်လားဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဆရာလောက်တော့လောက်အောင်မလောက်သေးပါဘူး သူကပြောထားတယ် inside မလုံသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်နည်းနည်းတော့လိုက်အရန်မလုံနဲ့တဲ့အရန်လုံလည်းသေးတယ်တဲ့တော့သူကအလဲလောက်မှပဲလုံတယ်တော့ဖះဟောတာအရန်မှန်တယ်ဆရာဖះဘလို့သိလဲမသိဘူးသိပ္ပံနီးကြပဲအလဲမှပဲနေသူကအမှန်ဆုံးပဲ all the study ကပါပြောတယ် exercise ကိုအကြီးကျယ်လို့သေကုန်တယ်အဲ့ဒါကိုတိတ်မလုံးဝမလုံးလဲသေးတာပဲအလဲမှာဆရာနေလိုက်လဲမှာနေတော့လမ်းလေးပါလေးရှောက်ပေါ့နော်လမ်းလေးပါရှောက်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ pharmacology မှာသူတို့ကအဓိက treatment ကိုဘယ်တော့စမလဲ NASH ပြင်မှာစားတယ် NASH ဒီ fibrosis ဖြစ်ရင်တော့ဇရုစတော့လို့ပြောတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့အထက်ထက်တာကြီးပြောနေတာပါဒီမှာ no drugs are approved for NASH အပြည့်ရေးထားတယ် guideline ကရေးထားတယ်ဘာ drug မှမရှိဘူးလေနော်ဘာ drug မှမရှိဘူး no specific therapy recommended ဘာမှမပေးဘူးလေ any drug therapy of all level အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က လူနာဆရာမင်းနေကျွန်တော်အသေးစီပုံဘာလို့အောင်ဘာလို့လဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေလဲအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဆရာလူနာဘာလို့လဲဆရာမကုနောက်တယောက်စီပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားပြီးဆရာဘာလုပ်မလဲ तू က Facebook ပေါ်မှာဘသူတွေဘလို့ရေးလိုက်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကလေကြိုးတုတ်ခံထားရတယ်ပွင့်လင်းကြောဘလို့ကြိုးတုတ်ခံကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့စာတစောင်းဝင်လာတယ်ဘာဝင်လဲတော့တင်ပြောမဲ့အရာများအလုံးအား နေပြည်တော်ကကျမိုက်ဝင်းဌာနရဲ့ health literacy unit က approval ရမှာပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆရာတို့ပေါက်တက်ရပြောလို့မရဘူး Facebook တက်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကပြီးတော့ journal ထဲမှာရေးရင်တော့မှသူတို့စီကိုစာပို့ရမယ်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ approve ဖြစ်တယ်ဆိုမှပြောဆိုအဲ့ process က6လကြာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနော်လူတယောက်ကိုပြောဖို့အတွက်6လစောင့်ရမယ်ဆရာ approve ပဲကြာဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်နေရဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်တာ Facebook ကိုကြိုက်တယ်လို့တက်လို့ရတဲ့လူကသူကအဆင်ပြေတယ်သူကဘာပြောလဲဟိုအမေရိကဆရာမကြီးတယောက်ကမပြောတော့ပါဘူးဆရာတို့သိပါတယ်ဗိုက်တာမင် D 9000နေတိုင်းတောက်လိုက်ကျမကြီးအရန်ကောင်းသွားတာအာလူတွေလိုက်တောက်ကြတာအကြီးကျယ်ပဲကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေလို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ပြောလို့ရလားမရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးတုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါလေ cyber war ဆိုတာရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခဏခဏပြောတယ် तू တိုက်ကိုတိုက်မယ်အဲ့လိုချအဲ့လို အဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်အမိုက်ခံချတယ်ဆရာဘလို့အမိုက်ခံချပြောတာဘာဖြစ်လဲဖမ်းလဲဖမ်းပေါ့ဖမ်းလဲဖမ်းဖမ်းလို့လည်းမရအောင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ရုံပဲဖြုတ်လေပူကြိုက်လေပဲဖြုတ်တလားလုံးလုံးမှဆရာ၄သိန်းလားမသိရတာတလားလုံးလုံး၄သိန်းကျွန်တော်ကြွမပြောအောင်စနေနေ့တနေ့လောက်ကျွန်တော်ထိုင်၄သိန်းလောက်ရပြီဘာလို့တလားလုံးလုံးတော့မှပြုတ်ပါသေးတော့ဆူတောင်းနေသေးတယ်ပြုတ်လေကျွန်တော်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပင်စင်ယူသွားတဲ့လူတွေသွားမေးကြည့်တာဘသူ့ဘုံမှာဘသူ့မှာကျွန်တော် regret မရှိဘူးဆရာကြီးကလည်းပြုတ်နေတာပဲဘာလို့လဲငါလွတ်လိုက်လိုက်တာ စေကန်းတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ထိုင်လို့ရတယ်အနောက်ကလည်းဘာမှလိုက်မလာဘူးနော်နေပြီးတော့လည်းငါအချိန်ချင်းမသွားဘူးတလားတခါနိုင်ငံညာလည်းသွားလို့ရတယ်ဘာခွင့်မှတင်ရမလို့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပါသေးဆိုတော့ချတယ်ဟာသူချအဲ့တော့ချတော့ကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်တာတော့ Zfan မှာမြန်မာမှာ live ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Zfan မြန်မာ live မှာကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်ဆရာကြီးလည်းပြောပါတယ်ဒေါက်တာနိုင်လည်းပြောပါတယ် liver ဘက်က liver ဘက်ကပြောနေပါတယ် ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပြောနေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ကကျွန်တော်တို့ပြောတာနဲ့ထပ်တူထပ်မြဖြစ်ချင်ရင်ဇီဖန်းမြန်မာ like ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးဖတ်ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါနားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့မှာဆရာကြီးတို့ဆရာကြီးခမောင်တို့နဖယ်ဒီပြောထားရည်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးဂျူပြောထားရည်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါနားထောင်လိုက်တော့ဆရာတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တလေတန်နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နှုတ်ဆိုဆရာပြောထားရည်နဲ့ကျွန်တော်ပြောထားရည်ကတခြားစီဖြစ်နေလောက နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနပြောလို့ဗိုက်တာမင်ဒီကိုတစ်နေ့9000တောက်ဗိုက်တာမင်ဒီတစ်နေ့9000တောက်နေတိုင်းတောက်ဆိုဆရာအဲ့ဒါ fat soluble liver ကြီးအဲ့ဒါ fat soluble ကြီးက liver toxicity ရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမတိနားမလဲလူတွေအကုန်လိုက်တောက်တေးရကြီးရဲ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ဆေးတွေက next မှာပေးတဲ့ဆေးတွေကဆရာတို့ပါဂလသုံးပေးလို့ရပါတယ်ဗိုက်တာမင် E ပေးလို့ရပါတယ် UDCA လာရာဂလူတိုက်ပန်တောက်စီဖိုင်လင်အော်လီစတက်ဆိုပိန်သေး authentic ဆိုအဲ့ဒါကြီးအကုန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း proven value ဒီလောက်သိမ့်မရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီဆေးတွေကတော့ကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့တော့အဓိက metformin မဖော်မင်ပေးလို့ရလားတော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအသင်းထဲမှာလို့ပြဿနာမရှိဘူးမဖော်မင်တစ်ခုပဲရှိရယ် very advanced liver disease မှာပေးလို့မရဘူး liver failure stage မှာစရိုးစင်းနဲ့ side တွေနဲ့ liver failure မှာမဖော်မင်သွားပေးရင်လက်တစ်အဆီဒိုးစီကိုကြောက်လို့ကျွန်တော်မပေးပါဘူးဒါကြောင့်တတိထားပါ apart from that မဖော်မင်ပေးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆက်ဖြစ်တဲ့ next မှာလည်းဘာမှ effect မရှိဘူး မဖော်မေပေးခြင်းအပြင်နက်ရှိကောင်းမလားမကောင်းပါမကောင်းပါအဲ့တော့ပေးတာဆက်ပြီးပြဿနာမရှိပါဘူးပါကလစုံကောင်းတယ်ပါကလစုံကောင်းတယ်ဒါအစလူစီယိုရှိပိုးတော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတစ်ခုပဲရှိရဆရာတို့တတိများမှာဒီမှမရှိရဘူး liver အာ heart failure မရှိရအဲ့ဒါမရှိရင်ဆရာတို့ပါကလစုံကတော့တကယ်ကောင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် and then later on မှာကျွန်တော်အသစ်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ SGLT2 inhibitor DPP4 laraglutide လို့ခေါ်တဲ့ GLP1 အဲ့ GLP-1 နေ SGLT2 တွေဟာဝိတ်ကြတယ်သူ့ပေးလိုက်ဝိတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် fatty liver မှာသုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့စီးရုံသမား fatty liver only ကိုပဲ directed လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော် metformin ကိုဆက်ပေးမယ် parglyclozone ပေးမယ် SGLT2 ပေးမယ်သူဆေးထိုးနိုင်ရင် GLP-1 ထိုးမယ် that's the best အကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျန်တဲ့ဆေးတွေတိတ်မရှိဘူး alpha glucosidase inhibitor ဒီ fatty liver မှာကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးမယ် proven value တွေထွက်မလာဘူး ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့เนี่ยပါကလလုံးဒီနန်ဒါဗတိနဖလီမှာလည်းပေးလို့ရတယ်ဒါဗတိနဖလီမှာလည်းပေးလို့ရတယ်အခြားဒါဗတိနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာဆေးပေးလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဆရာတို့ SGL2 မဖော်မင်စစ်တက်တင်နေပေးလို့ရဗိုက်တာမင် E ဗိုက်တာမင် E ဟာပေးမယ်ဆိုဆရာတို့တနေ့ကို800ပေးရပါလိမ့်မယ်800တော့သူတို့ကတစ်လုံးမှ400ပါဘယ်လောက်ပါဆရာတို့400 Spectra E မှာဘယ်လောက်ပါ400 400ဆိုဆရာတို့ 1PD ပေးရပါလား နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီနေ့ကိုသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ try တွေအကုန်လုံးက800နဲ့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ပေးမယ်ဆို 1OD ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးရင် 1BD ပေးရမယ်ပြဿနာဘလောက်ကြာကြာပေးရမလဲဆိုတာရှိပါတယ်ဘလောက်ကြာကြာပေးရမလဲဆိုတော့ try တစ်ခုက2နှစ်တစ်လိုက်လုပ်ထားပါတယ် CFAM, caring for well-being.